सद्धिक अन्दो नाहे गाडी तो गाडी तो रुख्या तम दे मोगन पूस्टी तो साइज साइस आवादे मितिकल एक्षिन मैनमारकन ब्रा अवेर्नेस एक्टा शेम पोठाले देना से बच्चा गांदा कोर्पी तोड़े आसे हम् এইটো অলপ ছুটো একটা আছে হিসাবতে মোক ছাতি গানটো বুঞ্জিছে বুলি তো তাইকে ফালৰ পৰা উঠি চাব কি পুষ্টি আছে আৰু পুষ্টিৰ মানুহ কিমান আছে তাই কাৰণে জানিছে বুলি তো না আৰু এইটো পুষ্টিটো খুলি কিনে কিমান চাল হৈছে ছাতিৰ পৰা জানিব না নেজানিব তাই কাৰণে ৰখি থাকিব অ' ছোৱালীটো ওপৰতে बच्चा तो खुड़ी फांगी आज चर्च पे एक दैट मीन्स तो जो ख्रीटान लगा पुस्ट एक गाड़ी तो पुंगे ना से तक एक पार्टी सब हम सर उदू लाभ पुस्टी इनफॉर्मेशन तो अपनी अलग तो चलने ना जाने नाम तो क्या लचन लचन न्यू पुस्टी লাচানীয় তোৰ তোৰ বস্তুটো নতুন আছে হয় নতুন আছে এতিয়া এই তাতে ৰাস্তা মেইন ৰোড আছে না লেগে আৰু ইণ্ডিয়া পাৰে যাবলৈ পাওঁ মেইন ৰোড ওচৰতে থাকিব কৈ কিনে অহা আছে তো অলপ বি ৰিজন দ অলপ বি থাকিব বি বেছিভাগতো তাতে থকা ধৰক খ্ৰীষ্টান খান না অ খ্ৰীষ্টান খান বস্তি অ বস্তিটো বি অলপটো পাচি কিনে আছে আচ্ছা তাতে ও তো খ্রিস্টান গান আইজা আর দেখুন বড়না বস্তিটি তো পঁচিশ গান মেচরিতে ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তো খোল কিমান নিচে না বনা তাতে খোল টেন প্লাস টুয়েলভ আর থার্টিন থার্টিন নিচে না ও টেন প্লাস না বনাই কিনা আছে আর হিম্পু হিম্পু খান বড়া মোটপ করে কিনা হিম্পু বস্তি বড়া হয় 어, 빨라주더라. 여기 오퍼리 다가 라저서. 아, 비슈 발 감고리 되셔서. 왜 때간 때 기계네 때이 방사 아7 years 8 years 니스네. 또 모탑 또 비시 라게 나이 또. 어. 7 years na dona tu busti no to na so dona pacha so dona government brought ya bhi to school session bhi na hai school bhi na hai na ah kando और बस्ती जाए लगी थिंगब्रा पुराना बस्ती दे जाले वन एंड हाफ आवर तो बजा का स्कूल दादे जाए आया मुरुम ना तो तो तो फैसिलिटी कौन है तो अलग तो स्कूल तक भी नहीं था कि वो ले तो अलग तो चांस नहीं तो तो मैंने मर दिया तो स्कूल फर्स्ट है तो तो भी हाँ नहीं बोले तो अलग तो सपना दी नहीं था तो ये बस्तर तो কি মানুহ হ'ব এতিয়া তেতিয়া আছে <clears throat> two or three months na khabar thaki na aro itu pichi to alag mukai phatkan khabo aro aya na na ga shi thaki bole tumi su mukai kan khai na thaki aso dekan oi oi oi aro itu to ai gene pani kitni kan aro kitni kan aro plan na se na a a itu bra mukha aise acha acha lop advance kan aise to oi tu lu to purana bushte to bishi aro tatibe tok thaki bole oi na apni koi sabte na oi tu kase tatibe tu yate jari do lahi bungchi wo aro yate phale jari do mohan sulu bra ha da se do india phale jaw na amni bi first time na na second time over dia tui bar ha ji ta de tui bar ha ya na last time mo ni bar gri na mo jan o mo jan ha ji na o hoy hoy hoy te kase te kase আপনি গোবর দিয়া কারণে বেশি খুশি পাইছে sir ah, pecah kan tuh. Ah. Corbett. Jai jauh nih, sudah sudah, 니가 다키아스 못 나간다 나까 마얀마르데 다카간도 비시 똑바야스데 사데간 마얀마르데 나카간 모한 나파오리 불리 라게데 따따 따따 야디브라 자도 따얀 봉조나 따얀데 밭 노일에 자 가야나 자, 너 나의 무조. 우리 다 솔로로 다이언 맞췄대야세. 사태간도 로 불쾌하지 올리비 대답 나해 가리도. 두두브라. 여기 부스티 순도로 있다 되게 두브라. 그래도 사이즈 보이나 로케이나세. 사태간 로케하면 돼. 원 부스티도 사이즈 보. Front front ঘিমৰাতে চাই চাই দেই আপুনি অতি উদুলা বস্তি বি বেছি সুন্দৰ এটা আছে উদুলা বস্তি কি আম্পু এনেকুৱা কয় লাইন নংখান লগা পুষ্টি আৰু পুষ্টিটো চবটো পতিছে আছে এনেকুৱা কপৰ শুনি থাকে তাৰ পুষ্টিটো সুন্দৰ বি সুন্দৰ আৰু লোকেশ্যন বি বেছি ভাল এটা আছে চাৰিআলিত পানীৰ খেতি বেছি ডাঙৰ আৰু পানীৰ খেতি কাৰণ কৰিবলৈ বি জেগা বেছি ভাল আছে আৰু পানী বি ওচৰি আছে পানী বি বেছি ডাঙৰ এনেকুৱা এক টিনটো যাই কিনে চাই চাবলৈ ট্ৰাই কৰিব আহ যা কৰা দাম দে হ'লে বি এতিয়াতো ৰাস্তা অলপ আলাক হৈ যাব দ যাবলৈ নাপাৰিব Cara itu bung chưa jasa. Ku jasa. Man, tayan, tayan bung chưa jasa. Aro. But are kutum pin dohe tayo to. Are. Solo dewe man kambi kuran na yaro. Ki yadi <laughs> man pat kay tayo. <laughs> খাবলে লাগে অলিবে চাহ দাম দিবি আন্ধাই পাইছে খোৱাৰ পৰা চাহ দাম দিবি আন্ধাই পাইছে আন্ধাই খাই আছে মন আৰু ইয়াতে পৰা বেঙেনা এতিয়াতো লাহে দি যাব এতিয়াতো তাই বাইক চলাব তাই চাপ লগা গাড়ী চাইডে পৰিব আৰু মই চলাব তোক পাৱাৰ মোক চেঞ্জ কৰি কৰি নাযায় আছে তুলি ল অ পিয়া তো বাচ্চাখন পুরা পিয়া হয়ে দিছে পিছে তো পুরা এটা তো জ্বলাই চাবলে আছে রাস্তা কিনে আছে যাই চাব হলুপ চাই চাই কিনা ঠিক খোৱা নাই হলি তো ড্রাইভার পুরাই জ্বলাই দিব উপায় নাই বলে চাই চাবলে কিনা একটা পাবা ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া আর নাগাল্যান্ড সব জোড়ায় থাকা তো তাতে কি না পাবো হ্যাঁ এটা আছো না যাও তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল না ঐ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ঠিক আছে ৰ চাওঁ না ঠিক হে লাষ্ট দা ইমান বিয়া হ'লে বি বেছি স্মুথ ব্ৰাজ জোৰাই থাকি ৰ আচ্ছা আপুনি স্মুথ ব্ৰ পাই আছে হয় হাত ভাল আছে ৰ উপায় নাই ড্ৰাইভাৰ আছে